事情是这样的，今天去帮邻居照看小猫咪卡 a g 天哪，小猫咪也太好软了吧！不愧是 Otoro 的梦中情猫。其实刚来美国的时候，我拥有过小猫咪，它叫仙姑，因为是灰色的，英文名叫 Cinderella。它陪我经历了整个大学生活，可惜五岁的时候生病去世了。 和 k a g e 的相处又让我怀念起小猫咪的味道了，决定去 shelter 看看。有两只戳中了我，一只叫 Tark，长相和性格都有点像仙姑；另一只叫 Namor，只有两个月，奶乎乎的，名字和本人差距也太大了吧！还趴在我肩上，猜猜我最后选了哪一只？确定好小猫咪，就要准备各项用具啦。 我觉得最基本的就是猫砂盆、床、罐头、喝水吃饭的小碗、猫粮。我还没买，等领小猫咪的时候，问问它现在在吃什么再说。小猫咪刚来的时候，需要私密安全的空间，才不会特别紧张。厕所就很适合它。我托着姐姐帮忙验收一下。哇哦，真不错！期待小猫咪啦。 smiley.